det er ved at prøve at illustrere, hvordan vi kan bruge de digitale værktøjer, der er her på værkstedet, til at skabe rollespilsremedier. Lige nu der er vi ved at udvikle nogle, øh, nogle, nogle produkttyper, øh, som man kan ligesom, for at vi kan illustrere, hvad det så er, vi vil med den her rollespilsklub, og hvordan vi vil lave samarbejde mellem den digitale del af det og den fysiske del, af vi mødes i klubben. se her, der er vi ved at lave et udprint på, øh, med en lasercutter på et stykke kunstlæder, hvor vi skal lave et verdenskort og hjælpe med at understrege, eller underbygge forforståelsen af, hvor vi befinder os i min verden. Og ved 3D-printeren, der er vi ved at lave en øh, spilfigur. Mm. Det handler meget om, at, at, at der er selvfølgelig spildelen i det, men, men der er også rigtig meget fokus på at, at kreere sine egne ting, og hvordan vi går ind og arbejder med de forskellige animationsprogrammer og designprogrammer. Så det ender med fra en tanke til, at det bliver til et færdigt produkt det sidste Mm. Jeg synes, det tilføjer det, at man har mulighed for at være kreativ. Og være kreativ på en helt anden måde, end man normalt øh, tænker med planche og alt sådan noget der. Det er meget mere lækkert og øh, meget mere op i tiden. Øh, altså det, at vi kan, vi kan arbejde med 3D-printer og 3D-scanner og mulighed for at kunne scanne os selv ind i øh, det virtuelle univers, det er jo, øh, det er jo vanvittigt lækkert. Kunne vi, bare, øh, kunne vi bare have gjort det for 15 år siden? <laughs> Super.